नमस्ते महाराज जी महाराज जी आजकल कई लोग ना खाने की सामग्री ऑनलाइन मंगाते हैं ताज़ा फूड मंगाते हैं यहाँ तक तो ठीक है कि अगर आप कोई मंगा रहे हो वैसे तो जैन नियम के अनुसार गलत है लेकिन इसमें कई बार हम हमारे परिवार की महिलाओं के मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर देते हैं जिस कारण कुछ असामाजिक तत्वों को वो नंबर मिल जाते हैं और वो हमारे बात जाने के बाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो ये ऑनलाइन फूड खरीदने की प्रक्रिया को कैसे रोका जाए और कैसे परिवार को इस बात के लिए समझाया जाए देखिए कुछ दिन पहले मैंने रतलाम में ही एक सवाल में कहा था कि ऑनलाइन काम हमें करना ही नहीं चाहिए इससे बहुतों को रोजगार छीनता है वर्तमान में ऑनलाइन ट्रेडिंग जितनी मात्रा में बढ़ रही है वो अनेक लोगों को बेरोजगार करेगा और इसका पूरा बाजार पर आधिपत्य कुछ कंपनियों का रह जाएगा इसलिए काफ़ी विस्तार से मैंने चर्चा की अभी समय नहीं है कि इतना विस्तार से करूं ऑनलाइन पर तो हमें विचार ही नहीं करना चाहिए और जिनसे हमारी निजता खंडित होती हो उनसे हमें बहुत बचना चाहिए आपने जिस तरह की बात की मुंबई में एक ऐसी घटना घटी एक लड़की थी जो नागदा समाज की लड़की थी वो इसी ऑनलाइन के चक्कर में उसका नंबर एक से हुआ और एक ऐसे व्यक्ति के चक्कर में फंस गई वो जिससे उसका निकाह हो जाता वो तो गनीमत थी कि वो 18 साल की नहीं हो पाई और लोग उसको बचा लिए 18 साल में दो महीने की देरी थी नहीं तो उसका बहुत नुकसान होता कम से कम डेढ़ किलो सोना उसके घर से चला गया तीस लाख रुपया भी उसके घर से चला गया और वो लड़की को पूरी तरह बर्बाद कर चुका था संयोग अच्छा रहा कि वो हम लोगों का प्रवास उस समय उधर ही था समझाने के बाद लड़की को समझ में आ गया पूछा तो बोला बस एक बार नंबर उनके पास चला गया कुछ मंगाने के चक्कर में और उसके बाद निरंतर बातचीत होने के साथ साथ वो लड़की पूरी तरह से भटक चुकी थी तो कई तरह की ऐसी गंभीर परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है हमें किसी से अपनी सुविधा की दृष्टि से कुछ मंगाना ठीक है लेकिन मंगाने के पहले हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं इससे हमारी निजता तो खंडित नहीं हो रही है आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे पर सभी का ध्यान आकृष्ट किया है इस पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए और हमें मैं तो ऑनलाइन के विषय में कहा था कोई चीज़ हमें थोड़ी महंगी भी मिले पर उससे कई लोगों का पेट भरता है तो हमें चाहिए कि हम उसे बाज़ार से जा कर के लें ताकि लोगों का घर भरे घर पड़े ये हमारी कोशिश होनी चाहिए केवल हम अपने लिए ना सोचें औरों के लिए भी सोचें